Гринпис заканчивает водный патруль на московских реках. В течение недели наши эксперты и активисты обследовали около 50 километров побережья и отобрали 10 проб сточных вод крупнейших московских предприятий. Дальше эти пробы идут на исследование в лабораторию, и через две недели мы сможем сказать, какие именно токсичные вещества сбрасываются в московские реки. Проблема загрязнения воды токсичными соединениями существует практически на всех крупных известных российских реках. На Волге, на Оби, на Енисее, на Амуре и так далее. И мы будем добиваться решения этой проблемы в целом по России.